presented by Open Music. lagi मंगाता दिलवा के तोहरा तो हमके सहलो न जहाता भइल मोट तोहरा अब दिलो की मंगाता कि छोड़ के जइबो तू घूमब रोजे हो कि छोड़ के जइबो तू घूम लगे तुम्हें जाए जान खुश रहिया पिया बात में जाए जान खुश रहिया पिया बात देश में प्यार हमारा नाजुक दिल से सबके बताई बया के तोहरा महफिल में कोई खेल बाहर हमारा नाजुक दिल से सबके बताई बया के तोहरा महफिल में देखी हो नजर से आई देखी हो नजर से आईब कोरिया ड्रेस में जाए जान पिया बाग देश में जाए जान पिया बाग देश में संगी हो प्यार से तेरी आँखियाँ अखिया मिलही हो देव सुनील रहे हो देव सुनील रहे डूबल कलेश तुम्हें चाहे जान खुश रहिया पिया बाहर देश में जय जान पूत रहो पिया बाहर देश में डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाज प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक सही से बदल गलू तू मौसम जैसे बदल गलू जग दोसा रख ऊपर फिसल गलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गलू तू मौसम के जैसे बदल गई के जैसे बदल गई जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गई जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गई तू मौसम के जैसे बदल गई तू मौसम के जैसे बदल गई मचल गईलू पाके दोसा रख तू तो मचल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू नाचता तो अब देखे चली गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गईलू बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गई डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वजा के चक्कर में पागल पागल भर के चक्कर में फोटुआ दुनिया से चल गईले लभर के चक्कर में पागला दुनिया से चल गईले चल गईले हो चल गईले यार में जान गईले लभर के चक्कर में छोटुआ लवर के चक्कर में पगला दुनिया से चल गई कार में तरपत मानत रहे रोई घर में तरपत रहे मानत रहे पानी शोहरत के चक्कर में पागला दुनिया से चल गईले लभरत के चक्कर में छोटुआ दुनिया से चल गईले चल गईले हो चल गईले यार में आपन जान गईले लभरत के चक्कर में छोटुआ presented by Open Music. दूसरा के साथ जान जाता ऋतु कैसे ऋतु कैसे ऋतु कैसे जान तो न जान दूसरा के साथ जान जाता ऋतु कैसे हमारा के तू खाके रहा जनी बस मर जाय हम आज खाके रहा जनी बस मर जाइम हम के बुझ तारू लई के बुझ तारू लई के बुझ तारू लई के गोलू से शादी करत बारू कैसे करत बारू कैसे करत बारू कैसे रोहित राजा के बुझतारू लई के गोलू से शादी करत बारू कैसे बन जाई आज खाके रहा जनी बास मर जाइम हम आज खाके रहा जनी बास मर जाइम हम आज खाके रहा जनी बास मर जाइम हम दिलवा के हमारा कोई के बा से मर जाए डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन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 से प्यार को के साथ ओकर छोरी रे राइटर सुन सुनिल गम में सोता तो चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता चलो सैया से होता चलो सही यहाँ में माल रोता चलो सैया चलो चलो या चल यार चल चल सही तुम मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता अपन music digital recording studio Moniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बिना तोरा मिस्टर झंडार हाजीपुर बिना तोरा सुना रोनिया मोर सुन रनिया रे समसान लागे दुनिया रे अब जहर के जस लागे रे जहन खाना पनिया रे अब जहर के जस लागे जहान जहन खाना पनिया रे बिना तोरा सुन रनिया रे समसान लगे दुनिया रे बिना तोरा सुन रोनिया कैसे ई प्यार के कहानी रे अब हो खता खत्म कैसे ई प्यार के कहानी रे बिना तोरा सुना रनिया बिना तोरा सुना रोनिया अब देहबो सुनील भइल रवि रंजन के जिंदगी क दिहलु तू नास गम दिहले चितरांग देखे तू काहे शिवनिया रे गम दिहले चितरांग देखे बिना तोरा सुना रोनिया रे समसान लागे दुनिया रे बिना तोरा सुना रोनिया रे समसान लागे दुनिया रे अब जहर के जस लागे रे जहन खाना पोनिया रे अब जौहर के जस लागे रे जहन खन पनिया रे बिना तोरा सुन रोनिया रे समसान लगे दुनिया रे बिना तोरा सुन रोनिया रे अपन music digital recording studio Moniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बारू तू हरे recording studio, Moniari Wazza.